проекта Ольги Бузовой и э, что от него ждать вообще, и насколько он масштабен, интересен, и э, насколько он придет внимание э, всех россиян. Криптовалюта и блокчейн продолжают покорять мир. И в этой сфере очень много мужчин. Но есть ли женщины в этой сфере? Да. Они более трудолюбивые, они больше работают, но меньше об этом говорят, поэтому они менее заметны. Мы представляем криптопроект «Бускоин» российской звезды Ольги Бузовой, глобальную IT-платформу нового поколения Буза. Бускоин... А, Бускоин и Бузар являются гранд-партнером сегодняшнего мероприятия, но и на сцену мы пригласим Иванову Алину, члена юридического отдела Бускоин. Давайте, а вас с вами поприветствуем Алину. Пожалуйста, вам слово. Тут духи на них, да, или что-то, или, или что-то. Вдруг, вдруг <laughs> скучно станет, да? Алина, пожалуйста. Вполне возможно. Да. Добрый день, дамы и господа. Я думаю, вы поняли, что я выступаю от лица одной из наиболее заметных личностей в нашем российском информационном пространстве, от лица проекта Ольги Бузовой. Мы живем в эпоху перемен, в эпоху, когда IT-технологии, в том числе блокчейн и криптовалюта, все активнее входят в нашу жизнь. И именно это подтолкнуло Ольгу Бузову к созданию своего собственного криптовалютного проекта «Бузкоин». Для его создания к совместной работе были привлечены наиболее опытные, высококлассные специалисты именно в этой области. И сегодня от лица нашей команды я хочу представить вам а, новый глобальный российский IT-проект а, платформы Бузар. Вообще, что это такое? Бузар — это единение двух начал. Во-первых, э, Бузар воплощает в себе коммуникационный сервис, в рамках которого обладатели токена Бускоин смогут воспользоваться мессенджером, социальной сетью, тем, без чего мы уже не представляем каждый свой обычный день. Более того, для них э, будут доступны видеохостинг, возможность обмена файлами, аудио-видеофайлами, аудиосервис, где можно будет не только скачать песни любимых э, певцов и исполнителей, но и э, загрузить свои собственные произведения за соответствующее вознаграждение. Это еще не все. Второй частью, вторым началом этой платформы является уникальный сверхмаркетплейс. Вообще, что это такое? Звучит немного непривычно, наверное, да, для такого непрофессионального пользователя. Сверхмаркетплейс означает, что для участников данной платформы будут открыты возможности обмена товаров и услуг, доска объявлений для их рекламы, будут открыты сервисы для поиска работы, для а, аренды и покупки недвижимости и еще очень много различных услуг. Вы в нашей видеопрезентации чуть позже более подробно с ними ознакомитесь. В общем и целом, в рамках данной платформы будет доступно более 20 функций, которые сейчас разбросаны между десятками разных предложений. Смотрите, Skype, Instagram, YouTube, Telegram, который недавно воскрес, ВКонтакте, Facebook. Сколько мы их еще можно назвать? Циан и так далее. Их очень много, и каждый из них мы используем каждый день раз в два дня, 10, 15, сколько их? Конечно, они работают, но насколько это удобно переключаться от одного к другому? Я, как человек, который делает почти каждый день, скажу, что совсем неудобно. Вот теперь давайте представим. В рамках платформы Бузар нам не придется больше метаться от приложения к приложению. Достаточно будет зайти в Apple Store и скачать только одно. Соответственно, все потребности современного активного интернет-пользователя можно будет удовлетворить в один клик. Вы, наверное, уже поняли, что главная цель нашей команды и нашего проекта — это создать такую платформу, где каждый пользователь сможет найти все сервисы, которые нужны конкретно ему. Более того, мы хотим сделать функционал этой платформы почти безграничным. Именно с этой целью мы собираемся в скором времени провести голосование, где можно будет выразить свои пожелания относительно э, особенностей проекта, относительно функционала и внести свою лепту в создание платформы нового поколения. На самом деле это можно сделать уже сейчас. 18 апреля стартовала pre-ICO нашего проекта, это предварительная продажа токенов. И она продлится до 18 мая. А, все подробности об этой процедуре вы можете найти у нас на официальном сайте. Почему вы должны поучаствовать? Я думаю, что ответить на этот вопрос можно прекрасными словами Билла Гейтса. Мы все склонны переоценивать значение, которое имеют изменения, которые произойдут в ближайшие 2-3 года, и недооценивать изменения, которые произойдут в ближайшие 10 лет. Вот именно таким изменением которая станет изменением будущего, является платформа Буза. Мы призываем вас быть более дальновидными, более восприимчивыми к тем многообещающим перспективам, которые открываются перед вами сейчас. Становитесь частью их реализации, частью будущего. Сейчас я предлагаю вам посмотреть на экран и да, если можно, запустить, насладиться нашей видеопрезентацией. Там мы более подробно расскажем о том, что такое платформа Бузар и ее расчетная единица токен Бускоин. Что будет, если объединить популярную российскую звезду и актуальную современную технологию? Ольга Бузова – самая известная российская звезда. Начав карьеру в шоу-бизнесе на телевидении, Ольга не останавливается ни на минуту и постоянно пробует что-то новое. Сегодня Ольга – певица, актриса, дизайнер одежды, бизнес-вумен. Каждое начинание приводит ее на новую ступеньку успеха. Ольга Бузова не идет за трендами, а задает их. Теперь Ольга и ее команда создают международную блокчейн-платформу «Бузар», Впервые в мире она объединит коммуникационную и торговую площадки, ядром которых станет Бускоин. Бузар 2 в одном сочетает две важные функции интернета. Это удобная площадка для общения и маркетплейс для электронной коммерции. Сколько приложений вы используете каждый день? Социальные сети, мессенджеры, стриминговые сервисы. Мы привыкли, что без них не обойтись. Но представьте, что все приложения и сервисы собраны вместе и доступны по одному клику. Такое решение предлагает Буза. Мы хотим создать интернет-оазис, где люди смогут свободно общаться и заниматься бизнесом. Коммуникационная платформа поможет пользователям устроить личную жизнь, завести новые знакомства, найти старых друзей, бизнес-партнеров и единомышленников, уйти от одиночества, которого так много в современном мире. Вы сможете публиковать видео и делиться им с другими пользователями, а также хранить, воспроизводить и выкладывать в публичный доступ аудиофайлы. Исполнители, а также владельцы авторских прав смогут разместить свой контент и получить вознаграждение за его использование. Более того, вы сможете приобрести билеты на концерт любимого артиста или на другие мероприятия. А в прозрачном защищенном маркетплейсе вы легко продадите свой товар или услугу, найдете работу, договоритесь с бизнес-партнерами и даже откроете собственный интернет-магазин. Технология блокчейн защитит приватность и безопасность всех сделок. Пользователи платформы будут оплачивать сервисы внутренней криптовалюты – Бускоин, ядром всей экосистемы Буза. Их держатели смогут получать скидки и участвовать в бонусных программах партнеров платформы. Ольга Бузова – это не только талантливая артистка, но и мощный бренд, способный привлечь большую армию поклонников. Следующий шаг – сделать Бузар площадкой для создания других подобных платформ с общей аудиторией. Модель приложения в приложении позволит любой компании легко стать частью сети Бузар и получить доступ к нашей клиентской базе. Это откроет пользователям платформы новые возможности. От онлайн-игр до заказа такси или еды на дом. В наших планах разработка мессенджера и видеохостинга, а также запуск сервисов по поиску работы и аренде жилья. Предпродажа токенов начнется в апреле. Бузар – глобальная социальная и бизнес-платформа нового поколения. Присоединяйтесь! что из себя представляет наш проект, поэтому что можно к ней добавить? Наверное, можно только напомнить. Напомнить, что все самые успешные проекты, в том числе и криптовалютные проекты, последних лет они начинались с идеи. С идеи, в которую верили изначально только горстка энтузиастов. Но впоследствии, благодаря двум главным составляющим, это опытной, слаженной, упорной работе специалистов и гениальности самой задумки эти проекты выстреливали и впоследствии приносили очень внушительный доход как разработчикам, так и участникам этих проектов. И оставляли только сожаление тем, кому не хватило смелости вложиться в них изначально. Я хочу обратить ваше внимание, что в нашем проекте обе составляющие успеха есть. Если вы готовы в нас поверить, то присоединяйтесь уже сейчас к нашему преисе. Все его условия есть на нашем единственном официальном сайте buscoin.io. Для тех, кто еще не становился участником подобных мероприятий, ICO и поэтому испытывает некоторые сомнения, мы же сейчас готовим бесплатный обучающий вебинар, который расскажет вам, как ориентироваться в мире криптовалюты и в ICO в частности. Более того, уже сейчас на нашем сайте есть пошаговая инструкция, как присоединиться к ICO, а также есть телефоны горячей линии, адрес электронной почты и наш канал в Телеграме, сейчас он доступен. А, по всем каналам связи вы можете адресовать свои вопросы, мои коллеги с удовольствием на все ответят, помогут вам разрешить любые трудности. Почему мы так внимательно относимся к потенциальным участникам нашего проекта? Потому что главная идея главная задача нашей команды — это популяризация криптовалюты, это интеграция ее в массы. Мы ориентированы на публику, которая слышала о криптовалюте, которая готова потенциально ее применять, но которая не видит удобных способов, удобного доступа в криптосреду. Мы этот доступ готовы вам предоставить с помощью нашего проекта, нашей платформы Бузар. В ее уникальной экосистеме может разобраться каждый – новичок, непрофессионал, любой человек. Пожалуй, все же было сказано. Последнее. Добро пожаловать в мир новых цифровых технологий с проектом Ольги Бузовой. Вчера биткоин, сегодня бузкоин. Спонсоров, так скажем, которые вот у вас на платформе зарегистрировались. Есть ли такие уже люди? и как, э, какая это аудитория в основном? Потому что на самом деле такой вопрос, Ольга Бузова, мне кажется, ну, большинство людей, которые фанатят за ее творчество, это ну, чуть меньше 18 лет, которые <laughs> ребята. Мне кажется, вот, насколько взрослый контингент заходит на эту платформу. Да, можно? Да, спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле, да, мы действительно столкнулись с тем, что многие думают, что наш контингент — это не очень взрослые люди. Э, которые не принимают осознанных решений. Это не так. На самом деле, э, большая часть нашей аудитории — это молодежь э, от 23 до 35 лет, которые заинтересованы в участии в успешном проекте. На данный момент, если вы зайдете, например, в наш канал в Телеграме, вы увидите там аудитория разного возраста. И в основном это люди старше 25 лет. То же самое рынке э, на абсолютно любых э, платформах. Вот. И сейчас уже э, есть достаточно инвесторов, вы можете посмотреть, уже даже в рамках преио собрана приличная сумма. Это, эти данные также есть на нашем сайте, вы можете зайти хоть сейчас проверить. Вот. мы также получили предложение от топ-5 бирж. Мы, к сожалению, не можем раскрыть информацию, что именно это за биржи, нам не позволяет пойти политика конфиденциальности самих бирж, вы можете это увидеть в правилах. А, этих бирж, но эти предложения уже есть. Уже на момент pre-ICO, когда ICO еще даже не открылось. Если есть еще вопросы? Да. да. да. Есть еще вопросы? Да, да, Я пожалуйста. сама хотела спросить, но я пойду с микрофона сначала к нашему дорогому участнику дискуссионной панели. А, здравствуйте. расскажите, пожалуйста, а на основании каких документов и каким образом вы выстраиваете отношения с инвесторами? кого вы видите, как кого вы привлекаете. Ну, инвестируем, вы продаете токены. Там. Да, мы, мы сейчас, э, у нас открыто при ICO, соответственно, мы реализуем токены. А от кого же вы реализуете токены? А, это компания, э, которая осуществляет данный проект. Ну, это понятно, да, что это вряд ли какой-то третий лицо. <laughs> А, да, на данный момент эта компания зарегистрирована в Сингапуре, и Соответственно, название этой компании вы можете посмотреть на сайте. Нет, ну название это там так второстепенно. А скажите, у нее получены какие-то лицензии? Да, да, да, разумеется. Дело в том, что на данный момент законодательство Российской Федерации э, не урегулирован полностью этот вопрос, поэтому мы выбрали юрисдикцию Сингапура, потому что в соответствии с законодательством этой страны у нас получены все лицензии, полностью официальная деятельность. Более того, мы также хотим отметить по поводу законодательства Российской Федерации, Э, мы позиционируем себя как исключительно законный проект. То есть мы не бунтари, мы готовы работать в рамках правового поля. Отлично. Мы тоже, в общем-то, только в рамках правового поля, правильно? Да, да хочется надеяться. Мы только в рамках правового поля. А я вот смотрела ваш проект, даже у меня видео было, я разбирала его. А, у вас а, в одном приложении а, хостинг, видео, аудио, мессенджеры, покупка билетов, э, еще много-много-много всего. Вы реально это за два года хотите все сделать? Да. <laughs> На самом деле у нас уже сейчас Каким есть... образом за два года можно сделать такую платформу, и у вас софткэп в итоге обозначен или нет? Так, тогда по порядку, это два вопроса. <laughs> А, во-первых, по поводу реализации, да, у нас это все прописано в roadmap, а, в дорожной карте развития нашего проекта, она также есть на сайте и во всех э, возможных источниках. А, у нас уже сейчас есть э, достаточные мощности и средства для реализации э, как минимум одного из указанных серверов, и на данный момент идет сбор мощностей каждый день. То есть, да, мы планируем в рамках нашей дорожной карты, в рамках лет ре реализовать большую часть, 90%. По поводу SoftCamp, да, эм, мы проанализировали опыт других ICO и поняли, что установление SoftCamp не является необходимым. Все средства, которые будут собраны, будут э, э, потрачены и будут привлечены для реализации нашего проекта. Ну, то есть soft gap обозначают, когда а, ну, то есть это сумма, которая вот необходима, да, и если, не, если собирают меньше, то возвращают средства. А у вас, получается, нет вот такой планки, что если вы там соберете меньше, то вы возвратите средства. То есть, получается, вы соберете любую сумму, и с любой суммы начнете а, реализацию проекта, я правильно понимаю? Да, у нас достаточно для этого средства и финансирования. Понятно. Да, конечно. Здравствуйте. Я вообще дикий фанат Ольги Бузовой. Я не знаю, вообще. Вот, да. Это яркий пример. Это яркий пример, да. Поэтому, видите, я оказывается узнал, что я еще вхожу в рамку молодежи. Вообще мне приятно стало. Мне вопрос, да. Скажите мне, пожалуйста, а какая у вас техническая команда? Кто вообще занимается программированием и в каких проектах эти люди тоже участвовали? Ну, чтобы понимать. Потому что вот первая команда, Основная команда это Ольга, я сомневаюсь, что она что-то в не понимает, да? А, Ее директор, очень хороший человек, потрясающий продюсер, но вряд ли не айтишник. И кто еще? Вот кто делает, кто пишет? Кто в вашем проекте айтишники? Спасибо. Ольге привет огромный, просто. Обязательно, лично передам. Да, спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле мы ожидали подобного вопроса. Дело в том, что мы не можем раскрыть вам имена наших айтишников и нашей команды. Да, э, я могу назвать, наверное, довольно разумную причину, по крайней мере, нам так кажется. Э, у нас были случаи, когда мы раскрыли несколько имен, и этих людей пытались привлечь в другие проекты. Разумеется, никто не ушел, наш проект самый лучший, но э, история была неприятная и мы не хотели бы ее повторения. Мы не любим делиться нашими талантливыми людьми. Поэтому, к сожалению, пока мы не можем раскрыть э, имена технической команды и разработчиков. По поводу Ольги, она является э, идейным спонсором нашего проекта. Ей не нужно разбираться в тонкостях технологии блокчейн. Да. Можно по, по очереди? А, вопрос такой, вот если я не хочу участвовать в платформе я может, могу просто купить токены, они же собираются вырасти в цене, и там да, через какое-то время их продать. Да, да, конечно, после окончания ICO будет монетизация, присоединяйтесь. Но идея принадлежала Ольге, получается, да. первоначальный источник она. Вот это приложение от приложения еще объясните, пожалуйста. Всем понятно, что это приложение в приложении, что это такое, как это работает? Мне не совсем понятно просто, что такое приложение в приложении. Приложение в приложении означает, что в рамках одного приложения будет собрано сразу достаточно много. То есть это интеграция какая Да, интеграция в одном приложении тех сервисов, приложений, которые мы используем. То есть вы будете интегрировать как-то вот эти все мессенджеры? Нет, мы создаем собственные. То есть это те приложения, которые мы используем сейчас, они будут все реализованы в рамках одной платформы. А, да, спасибо большое, хороший вопрос. На данный момент мы хотим акцентировать внимание нашего проекта именно на России. Разумеется, покупать токены могут люди из любых стран, пожалуйста, совсем не запрещено, мы будем всем рады. Но мы позиционируем себя как российский проект. Да. А как понять, что вы не такой же мыльный пузырь, как и все остальные ICO-компании, которые там открываются, а, ну, точнее, запускают свои ICO, потому что вот нас вчера учили, да, там, кто присутствовал на а, конференции вчерашней, Максимально что, <laughs> Что во всех ICO, да, которые мы просматриваем, заходим, а, что мы там видим именно технических представителей, которые вы не хотите раскрывать. Вот у нашей компании Flashtoken тоже была ICO недавно, и буквально мы, например, а, всем рассказываем наших технических специалистов, которые очень крутые, создают они пулы и так далее. Почему вот почему нельзя раскрыть, если а, ребята думают, что у вас реально крутой проект, ваши технари, то они ни, никогда не уйдут с этого проекта. Они до, закончат ваш проект и начнут новый проект. Интересно. Такова политика компании. Я представитель юридического отдела, поэтому не могу отвечать вам за политику непосредственно организаторов. Ну, здесь Было принято такое? Средства привлекаются на известную личность, очень известную. Я думаю, даже если какие-то есть недостатки там а, с точки зрения программирования или планирования, я думаю, все будет доработано, потому что все-таки лицо такое очень известное. Да, у нас есть ресурсы, у нас уже есть публика, которая готова уже на данный момент воспользоваться нашим проектом все поклонники Ольги Бузовой. В отличие от других ICO, которые сначала делают MVP, делают проект, прототип, потом выходят и не находят публику, у нас публика уже есть. Не, ну знаете, классно, что вы открываете двери вообще э, людям а, в крипту, потому что э, именно от вашего проекта, от Ольги Бузовой многие узнают об этом. А сейчас эта сфера так развивается, я думаю, а, для некоторых это будет первым проектом, когда они попробуют, узнают, что это такое, и начнут прям проникаться этим, разбираться, развиваться. Спасибо большое, мы надеемся, что именно так и случится. Спасибо вам. Спасибо, могу вам дать стоимость, э, какого Ну, токен, да? Нет, сейчас токен стоит 1 цент, и минимальная сумма вклада это 10 э, долларов, то есть 100 бускоинов. Да, кстати. А такое... у вас сейчас э, ICO или при ICO? При ICO. При ICO, да. у нас сейчас есть какие-то бонусы, получается. Я могу рассказать, если... Ну вот, получается, если вы сейчас бонусом приобретете, то в любом случае... А если вы будете здесь, то будете, получите x за Вы не поверите, в любом эфире уже пользоваться уже хотят. Да, у нас а, на сайте также есть эта информация про бонусную программу. Вот прямо на данный момент действует бонус э, раннего входа в программу, входа э, на платформу. А, если вы приобретаете сейчас, то есть до окончания преисе, e то, допустим, вы приобретаете минимальный вклад 100 бускоинов 10 долларов, вам начисляется плюс 30% от суммы, которую вы приобрели бесплатно. То есть получается, что за эти 10 долларов вы приобретаете не 100 бускоинов, а 130 бускоинов, плюс 30%. Чем позже вы вступите, тем меньше будет э, этот процент. Расскажите, пожалуйста, еще, где будут храниться токены ваши? То есть должен же быть какой-то кошелек, вы планируете его разработать именно, свой кошелек, чтобы я хранила, вот куплю у вас не знаю, 100 токенов, да, и я хочу его где-то хранить, и э, на какой базе э, токены вообще разрабатываются? Да, у нас сейчас токен RC20, который на базе эфира, то есть при покупке там. Так, отлично. Как вы ну, я думаю... Все, наверное. Да, последний вопрос у меня просто, я, э, может быть, до конца понял. А, <laughs> а почему вот именно получается приложение, то есть, да, сказала, а, Аня говорила, что будет интеграция, то, что будет приложение приложений. В чем соль мультиплатформенности вот такой вот? Это желание собрать максимально э, вовлечь людей? В чем, в чем вся соль процесса? Зачем мессенджер, например, если у нас есть доступный там, э, ну, Телеграм, вопрос, ну, там, WhatsApp и там другие ряд э, мессенджеров, зачем? Доступность уже под вопрос. некоторых. А, ну, нет, я не про Телеграм, за это забудь. Нет, а, на самом деле основная идея — это а, сделать взаимодействие между данными приложениями для самого пользователя проще, чтобы вам не надо было постоянно переключаться. Так, вот мне нужна аренда, сейчас я зайду на ЦИАН, потом туда зайду, потом сюда зайду. Не нужно. Вы заходите в одно, и там у вас уже общий аккаунт, вы можете делать сразу все. А, чтобы упростить? Да, упростить э, взаимодействие со всеми этими приложениями можно еще вопрос? <laughs> Так, я точно куплю <laughs> токены. Это очень приятно. А. Ты первая. <laughs> Ну, в общем, будет ли привязан кошелек, каким образом будет выводиться заработанные бускоины, то есть э, монетизация. Да, да, да, на Да, монетизация будет доступна впоследствии через биржу. Вот, э, она будет открыта после ICO. Как я уже сказала, у нас есть предложение от Бирж, фильм более направлено будет на именно, мне кажется, трафик, да, вот этих билетов на концерты, там, ну, за счет вот этого масс. Бускоин э, будет расчетной единицы всей платформы, то есть вы можете приобретать на него ну, товары, билеты, все что угодно. Можно ли в приоритете? Да, да, да. А вывод? Итак, авансы, спасибо большое. Мы... Спасибо за ответы, да, безусловно, за такой